I weld y mapiau rhyngweithiol, cliciwch ar Fy fferm. Mae daliadau ar wasgar yn cael ei dangos fel cylchoedd. Cliciwch ar y cylch i weld y grŵp hwnnw o ddoliadau. Pwyswch ar fotwm chwith eich llygoden a'i llusgo i banio. Dwbl gliciwch ar y llygoden neu bwyswch ar y bwtymau plus neu minws i chwyddo neu leihau'r llun. Bydd yr eicon chwyddo ar y daliad ar dop y sgrin yn dangos eich daliadau'n gyfan. Fe welwch y tab gweld opsiynau yng nghornel dde uchaf eich sgrin. Gallwch edrych ar eich tir fel llun o'r awyr neu fel haen map – yr LPIS. Mae nodweddion parhaol yn cael ei dangos fel croeslinellau coch neu symbolau. Ar y map hwn, y nodweddion sy'n cael ei dangos i'w adeiladau, prysgwydd a chreigiau. Dangosir yr AFE fel linellau gwyrdd neu frown neu groeslinellau gwyrdd. Os ydy'r raddfa'n 50 metr neu lai, byddwch yn cael eu gweld labelu ceiau. Cliciwch ar gael i weld ei fanylion neu defnyddiwch y blwch chwilio. Chwiliwch trwy ddefnyddio cyfeirnod y dalen neu enw'r cae. Wedi dewis cae, bydd ei amlinell yn troi'n las. Mae'r tab manylion caeau yn dangos pwy sy'n berchen neu'n rhentu'r cae a chategori'r cae. Bydd y tab nodweddion parhaol yn dangos arwynebedd y nodweddion dan sylw. Mae tab AFE yn dangos hyd neu amlinell yr AFE ar y map ac yn cyfrif ei harwynebedd. Eicon rhyngweithiol ar dop y sgrin yw'r erfyn mesur. Wrth y pwynt lle rydych am ddechrau mesur, pwyswch fotwm chwyth eich llygoden unwaith. Symudwch y llygoden a chlicio eto ym mhen arall y llinell syth. Ar ôl i chi orffen mesur, dwbl cliciwch fotwm chwyth y llygoden. Bydd blwch yn ymddangos i ddangos hyd y llinell, metrau neu kilometrau. Gnewch nodyn o'r mesuriadau neu brintiwch y sgrin. Dewisiwch y nodwedd rydych am ei fesur a'i chwyddo. Bydd nodweddion yn dangos unrhyw fesuriadau sydd wedi'i gwneud ac yn mynd â chi at unrhyw nodweddion parhaol gallwch ddiffod yr heinau'n hon os dyna'ch dymuniad. Cliciwch ar yr erfyn mesur i'w ddechrau. Cliciwch ar fotwm chwyth y llygoden i ddechrau mesur. Cliciwch wrth faint a fynnoch o bwyntiau i dynnu am linell manwl o'r nodwedd. Ar ôl gwneud polygon, caiff ei liwio'n llwyd gydag ymyl glas bydd y map yn dangos arwynebedd y polygon mewn metrau neu hectrau. Gwnewch nodyn o'r arwynebedd neu brintiwch y sgrin.